кісідерге өйткені сол отырыстың мынау іс бойынша ешқандай не өткен емес дейді тек қана оспанов пен жаңағы қорғаушыларына ғана рұқсат сөйлеуге қалғандарыңыз тек бақылап отырыңыздар сонымен ары бері жүріп не болмаса жаңағыдай басқа да қимылдар жасау оны бәріне кедергі бересіздер сот отырысына егер кедергі жасайтын болсаңыздар мен шығарып тастаймын соттан кешіріңіз мен байқаушы едім басталмай тұрғанда мен сізге айтып тұрмын сіз байқаушы болуыңызды пожалуйста отырыңыз тыныш қарап қарап отырыңыздар болды сіздер ғана қазір өткізіп жатқан сот бойынша бірақ ешқандай сөз сөйлеуге рұқсат жоқ жақсы сот отырысын бастаймыз онда <clears throat> оспанов хаттамамен жаңа айттыңыз сізге құқықтарыңыз барлықтары түсіндірілді хаттама бойынша енді мына хаттамада көрсетілген таныстым дедіңіз сол бойынша толығымен түсініктеме берсеңіз мына хаттамадағы маған тағыловтан айтты айыппен ең бірінші келіспеймін себебін оқып берейін хаттаманы осман мұратов жетпіс бесінші жылы туылған тұрғылықты жері мекенжайының керек жоқ шығар жылы сағат 11 сағат 20 минут шамасында алматы қаласы республикасы алаңындағы деген жерде 11 сағат 20 минутта мен ол жерде болған жоқпын бағана мына хаттаманы толтырған азаматқа айтқаным ауыстырған жоқ мен сағат 13, э, сағат 15 бес минутта бардым алаңға оны э, видеодан тексерсеңіздер болады тәуелсіз маймунның алдында санкцияланбаған наразылық акциясына бірнеше адам бірігіп белсенді жиынға қатысты жергілікті атқарушы органның өкілімен және алматы қалалық прокуратурасының прокурорының өкілдері өткізіп жатқан шерулер пикеттер э, мен өзге де жария іс шаралар заңсыз екенін және іс шараны доғарту және тарқалу керектігі туралы ескертпелеріне құлақ аспай құлақ аспай іс шараны ары қарай жалғастыра берді мен э, прокуратураның өкілдерін көрген емеспін ол жерде э, біреулердің ескертпесін де көрген емеспін мен барған кезде құқық қорғау органының азаматтары форма кигендер ә, сәтбаев көшесінің бойын жағалай жауып тұрды шеру дейміз ба дейміз ба бейбіт түрде қалыпты жағдайда өтіп жатты так сонымен қатар оспан Мұрат республиканың тәуелсіздік монументінің алдында санкцияланған наразылық акциясы кезінде жиналған адамның арасында микрофон арқылы белсенді түрде сөйледі микрофонмен белсенді түрде сөйлегенім рас өзімнің пікірімді жеткіздім сайлауға деген наразылығымды себебі сайлауда бақылаушы болдым Э, енді мына жерде алға станцияны барлаған наразылық акциясы кезінде деген сөзге келіспеймін мен оның станцияланбаған наразылық акциясы екенін білген жоқпын и мені ескертті деген сөзбен де келіспеймін оны видеодан барып қарасаңыздар болады басқа айтарым жоқ енді сол күні тоғызыншы сәуір күні сол республика алаңына тәуелсіздік монументінің алдына бардыңыз ба сіз бардым ол жерге өзіңіздің еркіңізбен бардыңыз ба жоқ э, не үшін бардыңыз себептерін айтсаңыз Э, барған себебім э, сол жерде өтіп жатқан шараны біліп бардым оны өтірік айтпаймын сізді біреу шақырды ма қалай э, жоқ интернет желісінде барлығында жазылып тұр оның кімнің кім не шақырып жатқаны не деп жазылып тұрды ол жерде алаңда сайлауға қарсы пікірін айтатын адамдардың барлығы шақырылды ол бүкіл чаттыда жүр мен пікір айтатын адамдардың қатарында бардым өз позициямды көрсеттім өзімнің көзқарасымды көрсеттім сайлауда болған заңсыздықтардың барлығын бес саусағыммен білемін себебі мұқалмас тәуелсіз қоғамдық республикалық бірлестіктің басқарма мүшесі болып қызметін атқарамын сол себепті сол болған заңдылықтардың барлығын ашық түрде жеткізуге бардым түсінікті так қорғаушылар айтатындарыңыз бар ма бар құрметсіз құрметті қатысушылар біз қоғамымыздағы оспановқа тағылып отырған айып пен долғымен келіспейміз себебі бұл жерде бұл кісінің жаңа өзі де атап айтып өтті хаттамада толығымен көрсетілген негіздер ол жаңағы бұрмаланып жазылған яғни он бір <coughs> тоғызыншы сәуір екі мың жиырма екінші жылы он бір сағат жиырма минутта бұл кісі ол жерде болмағанын айтып өтті және де өзінің түсініктемесінде де стильде көрсетіп отыр он үш сағат он бес минут уақытысында мен сол жерге бардым және де өзімнің пікірімді толығымен айттым ол бойынша мен бір жаңағы ол пікірімен мен өзіме айтқанымды жасырмаймын деп айтып отыр және де айта кететін болсақ бұл жерде бұл кісінің ол конституциямен берілген өзінің құқығы сөз бостандығы бар сондықтан да ол кісі ол жерде өзінің пікірін білдірді ашық түрде және де бұл ешбір жаңағы заң бұзушылыққа жатпайды деп санаймыз сондықтан да бұл кісінің ә, жаңа бұл кісіге қатысты толтырылып отырған және де қазіргі қаралып отырған іс заңсыз негізсіз деп санаймыз және де әкімшілік хаттамадағы көрсетілген негіздер ол ә, толығымен жаңағы негізсіз деп ә, саналуы тиіс және де іске тіркелген ә, бейнежазба бар сол бейнежазбаны көрсек ол жерде бұл кісінің жаңағы нақты қай уақытта келгенін анықтау үшін және де біз білетініміз бұл кісі ең соңында сөйлеген яғни жаңағы айтты түсініктемеде көрсетіп отырған уақытысы сонымен бейнежазбамен сәйкес келуі тиіс сонымен қатар құрметті сот назарға алуыңызды сұраймын бұл кісі 2019 жылы жүрек талмасымен ауырып инфаркттан операция жасалған жүрегінде стенд бар алайда әлі күнге дейін мүгедектік бұл кісіге жаңағы рәсімделмеген сондықтан да бұл ә, э, жүрек талмасымен ә, э, бұл э, санаттағы аурулардың барлығы мүгедектіктің екінші үшінші тобына жатады сондықтан да құрметті сот осыны назарға алуыңызды сұраймын және де жаңа өзі де айтып өтті көпбалалы әке үлкені тұрмыста ал қалғаны кәмелет жасқа толмаған сондықтан да осыны да назарыңызға алуыңызды сұраймын және де бұл кісінің ешқандай да бір ә, жаңағы ешқандай да әкімшілік ә, жауапкершілікке іс қозғайтындай және де әкімшілік жауапкершілікке тартатындай да бір іс әрекеттер жасаған жоқ себебі жаңа өзі де айтып өтті бұған өткен айда сайлау өткен сайлауда жаңағы бақылаушылар ә, бақылаушылар форум басшысы ретінде жаңағы бүкіл Э, барлық сайлаудың қалай әділетсіз өткенін де көріп отырды соны барып өзінің пікірін айту үшін барды онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймыз сондықтан да ә, бұл жерде бұл кісінің ә, әрекетінде әкімшілік белгілер әкімшілік іс әрекетінің белгілері жоқ сондықтан да құрметті сот істі тоқтатуын сұраймыз қосымша рахмет құрметті сот э, мен әріптесім <coughs> айтты қосымша мына жерде бесінші бап аты заңда нақты жазылған қазақстан үкіметі көз, саяси көзқарасын ұстанысын қабылдайды ол жиырмасыншы бап бойынша сөз бостандығы <coughs> осы үшін сөз сөйлеу өзін ұстаныс көрсету ешқашан бұзықшылық немесе қылмыс ретінде саналмайды ол адамның саяси құқығы екіншіден мына жерде құжатта екінші парақта протоколда ана жерде жазылып тұр сағат он бір жиырмада әкім қаласы прокурор нені ескертті енді біз хат қол нені түсініктемеді он үшінші парақ ана жерде нақты жазылған сағат он үш он бесте шамасында алаңға келдім демек а другого все сомнения толкуются в пользу обвиняемого это, презумпция невиновности. енді қандай дәлел на жерде бар кінәлі үшін Он үшін мына жерде адам өзі саяси ұстанысы өзі саяси көзқарасты келтіріп айтты оған ешкім что зансыз был, был жиналыс айтқан жоқ ол бір жиналыс бір саяси өйткені үкімет берген жоқ назарлықты көрсету сотқа беру үшін осы сайлау туралы оған ешқандай жағдай берген жоқ ол үшін адамдар халық өйткені осы осы сайлауда қанша адам не обманут істеді дейді ғой оның үшін мына жерде мұрат өз пікірді айтты қай жерде заңды бұзды вот оның үшін мына жерде ешқандай дәлел жоқ істі тоқтатып сұраймын ол қосымша мен мына хаттаманы толтырып жатқан адамдармен <coughs> азаматтармен <coughs> осы сот жайлы сөйлестім сосын мен бір қазір бір өтінішім бар мендегі жүрек талма ауруын себепке алмасаңыз да болады менің көп әке екенімді де себепке алғаныңызды сұрамаймын мен мына хаттамада жазылған нәрсеге байланысты әділ шешімнің талаптарын десін әділ шешімнің шыққанын қалаймын тек қана ол жүрек талмасы бірдеңе ол ә, алаңға түк қатысы жоқ дүние мына жерде ә, ескерткеннің өзінде сағат он бір жиырмада мен ол жерде болған жоқпын деген сосын шақыру болғанда да мен ә, шындығын айтқанда ол жерде адамдар жиналады деп ойлаған жоқпын себебі келмейтін шығар деген ой болған бірақ чаттардың барлығында жазылып менде алпыс жетіден астам чат бар сода жазылып жатқанда алаңда кісілер бар пікірлерін айтып жатыр бәрі тамаша құқық қорғау органдары жай ғана тұр ешкімді алып кетіп жатқан жоқ ешкімді жіберіп жатқан жоқ деген нәрсені естігеннен кейін менің кешігіп бару себебім де сода әйтпесе мен он бір жарымда барып тұрушы едім егер бізге рұқсат бергенде сол митингке сол себепті мен тек осы хаттамаға байланысты әлі шешім шығарсаңыз деймін мен тек соны ғана сұраймын яғни сіз жаңағы айтуыңыз бойынша ә, сіз он бір жиырмада бармағансыз өйткені білдіңіз ол ә, жаңағы жиын заңсыз екенін солай мен жиын болмайды деп ойладым ол жерде мен жаңа өзіңіз сөйтіп айтып кеттіңіз ғой мен айтып тұрмын ғой өзімнің айтқанымды қайталап айтып берейін ба ол жерде жиын болмады ешкім шықпайды деп есептедім мен соған кеш так прокурор сұрағыңыз бар ма сізге сұрады осы полиция қызметкерлері немесе э, прокуратура органының қызметкерлері келіп осы санкцияланбаған митингтен тарап алыңыз деген ескертпе берілді жоқ маған берілген жоқ жақсы басқа сұрағым жоқ так э, инспектор сіз отырыңыз инспектор толық отчет жазамыз бостандық ауданы полиция басқармасының участок полиция инспекторы қажы омар ербол бақтыйұлы азамат э, мына хаттаманы сіз толтырғансыз солай ма дәл солай осы бойынша түсініктеме берсеңіз азамат э, оспанов мұрат құдайбергенович э, нөл үш нөл бір бір мың тоғыз жүз жетпіс бесінші жылы туылған толықты мекенжай алматы қаласы алатау ауданы тұлыш көшесі нөмір сегізінші үй тұрғыны Э, тоғызыншы сәуір күні 2023 жылы сағат 11.20 шамасында Алматы қаласы республика алаңындағы тәуелсіздік монументінің алдында санкцияланбаған наразылық акциясына бірнеше адам бірігіп белсенді жиынға қатысты жергілікті атқарушы органның өкілімен және алматы қалалық э, прокуратурасының э, прокурорының өкілдері өткізіп жатқан шерулер пикеттер мен өзге де жария іс шаралар заңсыз екені және іс шараны доғару және тарқау керектігі туралы ескертпелерге құлақ аспай іс шараны ары қарай жалғастыра берді сонымен қатар азаматша оспанов марат құдайбергенович республика алаңындағы тәуелсіздік монументінің алдында санкцияланбаған наразылық акциясы кезінде жиналған адамдардың арасында микрофон арқылы белсенді түрде сөйледі құрметті жаңа өзіңіз естідіңіз азамат оспанов мұрат құдайбергенович өзі мойындап тұр Э, микрофон арқылы сөйлегені э, осы тәуелсіздік монументінің алаңында және э, алматы қаласы әкімшілігінің қоғамдық даму басқармасынан бұл шеруге рұқсат етілмеген сұрақтарыңыз бар ма бар айтыңызшы сағат қаншада мұрат оспанов алаңға келді сіз қалай келіп азамат э, оспанов мұрат құдайбергенұлы алаңға тоғызыншы сәуір он бір жиырма шамасында келді деп қашан келді он бір жиырма шамасында келді дәлелдеме сол жақта болған прокуратура өкілдері ескертпе жасаған кімге жасаған бұл кісіге ма жоқ сол жерде болған жоқ менің он бір жиырмада ол жерде болғанымды дәлелдейтін не иә, э, бар видеоны көрейік сол жерден видеоны көрейік прокуратура қызметкерлері және де құқық қорғау органының қызметкерлері келіп кешіріңіз прокуратурамыз вот мұрат оспанов сіз хаттаманы толтырдыңыз он бір жиырмада дейміз отызда он бір жиырма шамасы иә ана жерде түсініктемеде мұрат жазған мен он үш он бесте келдім алаңға сіз оны қалай дәлелдейсіз что ол он бірде болған сол жерде болған прокурор прокуратура біз прокурорды қазір сотталмаймыз онда сол прокурорды шақырайық онда құрметті сот осы жерде өтініш хат бар сол прокурор сол прокурор сол бірге алып келсін онда сол жерде ескертпе жасаған сол кезде нақты нақты бұл кісіге бұл кісіге де басқа да шеруге қатысатын кісілерге жасаған құқық қорғау органдарының қызметкерлері бірақ соған ары қарай құлақ аспай жалғастыра берген маған сұрақ ғой бұл кісі микрофонмен сөйледі ербол бауырым сағат он бір жиырмада деп хаттаманы толтыру үшін адам он бір жиырмада менің келгенімді дәлелдейтін бір дәлел болу керек аты жоқ аяғы жоқ сен мысалы ол тоғызы күні деп ба сегізі күні түнгі жиырма үш сағатта келді оны прокурор келіп ескертпе жасады деп болмаса бір ай бұрын жасады деп жазып қоя берсеңдер сонымен соттала береді деп ойлайсыңдар ма адам адам сот болып жатқан кезде заңды түрде мен заңгер емеспін соның өзінде де заңды түрде жазылу керек ол дәлел керек маған прокуратура ма прокуратурадан прокурор отыр прокурор қызметкерлері болатын болса болмаса сол кісілерден сұрап алыңыздар дәлелдерді дәлелсіз жасалынған нәрсе деп тағы басын айып деп есептеймін бұның ешқандай дәлелін көріп тұрған жоқпын біріншіден дәлел бар құрмет сот бұл жерде бұл кісі алаңға келіп микрофонмен сөйлеп өзінің наразылығын білдірген және ол заңсыз шеру екенін біле тұра сол алаңға келіп өзінің ойын нақты жеткізген алматы қаласының әкімшілігі тарапынан қоғамдық даму басқармасы рұқсат етпеген бұл шеруге рұқсат етілмеген шеру болып табылады ал бұл кісі бұл шерудің рұқсат етілмеген шеру екенін біле тұра сол алаңға келіп өзінің ойын анық жеткізіп микрофонмен сөз сөйлеген ол кісі өзінің сөз сөйлегенін айтып тұр өз аузынан естіп тұрсыз құрметті сот нақты сол жерде қанша шамасына келгенін сол жерде прокуратура өкілдерінен және біздің құқық қорғау органының қызметкерлері ескертпе жасаған сол кезде мен өз көзіммен көргем ол жерде алматы қаласы прокурорларының сол жерде жүргенін арнайы дыбыс құралдарымен ербол мырза ол э, біз дәл қазір прокурорлар э, ескертпе жасаған жоқ деген әңгіме айтып жатқан жоқпыз мен мен олар жасаған кезде мен болмағанмын ол бір екінші нәрсе сіз маған соны дәлелдеуіңіз керек он бір жиырмада осман мұрат болды деген сөзіңізді дәлелдеуіңіз керек прокуратураға келіп сөйлеген сөйлемеген туралы әңгіме болып жатқан жоқ нақтылап түсініп алыңыздар не үшін келді не үшін сөйлеп жатқандар бұл бір екінші менің осман мұрат соны ести тұра ә, барып микрофоннан микрофон алып сөйлегенде мен жоққа шығарып тұрған жоқпын ол сөз бостандығы менің хақым бар оған мен оны білемін мен оны не үшін сөйледім деп аузымды жабуға сіздің хақыңыз жоқ және оны сіздің ешқандай дәлеліңіз жоқ деп есептеймін ә, мен нақты хаттама толтырылған кезде нақты сұрағына нақты жауап бердім сағат 13-тен 15, бәлкім 10 минут, бәлкім 20 минут кеткен кезде келген шығармын. Мен кешігіп келдім, сөз жоқ. Сосын менің мойныма іліп салудың керегі жоқ. Оны біле тұра өйтті, оны дәлелдеу керек. Я законопослушный гражданин деген фильм бар, соны алып көрсеңіз соның ішінде бар. Түсінесіз сосын. Рахмет сосын. қай уақытта нақты бұл кісіні ол алаңда көрген жоқпын бірақ прокуратура өкілдерінің дыбыс құралдарымен сол алаңда он бір жиырма шамасына барып дыбыс құралдарымен ескерткенін байқағанмын неге именно он бір жиырма деп сіз дәлелдеп тұрсыз тоғызыншы сәуір күні болған он бір жиырма шамасында менде сұрақ бар мен осыған дәлелдемелерді сол бейнежазбалар бұл кісінің айтып отырғаны сол прокуратураның түсірген бейнежазбасы ма басқа адам қайдан көрген енді көптің ішінде көріп көрген шығар мақұл сол түсірілген видеоматериалдарында нақты уақыты бар прокуратура қызметкерлерінің ескерткен уақыты бар қарапайым нәрсе деп ойлаймын өз басым сосын менің сөйлеген уақытым бар даже менің келгенімде түсірілген шығар сол уақытты салыстырып егер он бір жиырмада мен ол жерде болмасам маған жала э, жабу фактісі бойынша іс қозғауларыңызды сұраймын құрмет құрметті сот бұл жерде <coughs> біріншіден бұл жерде тоғызыншы сәуір он бір жиырма шамасында деп айтып отыр ғой бұл жерде бұл кісі микрофонмен сөйлеген біріншіден дәлел бар микрофонмен сөйлегені өзінің <coughs> бірінші дәлел екінші дәлел бұл рұқсат етілмеген шеруге келгенін дәлел қоғамдық даму басқармасы алматы қаласы әкімшілігіне ешқандай рұқсат етілмеген біздің сот материалында алматы қаласының қоғамдық даму басқармасының арнайы жауабы бар сол жауапта жазылған бұл шеруге рұқсат етілмеген сіз рұқсат етілмегенін біле тұра сіз сотқа жаңағы шеруге келіп тұрсыз сіздің заң бұзушылығыңыз осы жерде сіз шеруге рұқсат етілмегенін біле тұра шеруге келіп тұрсыздар жоқ алматы қаласын жоқ алматы қаласының даму басқармасы сіздерге жауап берді ғой Сізге miydi e, bana? Сізге енді жаңа шеру берген жоқ оны да дәлелдеу жауап берген оны алматы қаласының даму басқармасы арнайы жаулаулар сіздің маған өкілдеріңіз қорғаушыларыңыз танысты ол ол жаңағы жауаппен қалай маған жіберді деп па нақты бұл кісіге жаңағы рұқсат етілмеді жоқ мен оны көрдім бұл кісіге берілген жоқ ол ол жерде жазылған ғой алматы қаласы әкімшілігіне қоғамдық даму басқармасы сұрақ нақты мен сол жерде сол жерде сол жерде тұрып менің сөйлегенім заңды ма заңсыз ба бұл жерде тұрып сіздің сөйлегеніңіз заңсыз өйткені рұқсат етілмеген шеру алматы қаласының қайдан білеміз алматы қаласының арнайы қоғамдық даму басқармасының жауабы бар сізге менде жоқ ол жауап маған әкеліп берген жоқсыңдар сендер жерде жоқ жауап енді алматы қаласы емес қой жоқ бүткіл сол жерге келген адамдарға беріп тұрған жауабы бар кім берді қай кезде берді алматы қаласының даму басқармасы қане ол маған берген ана жақта э, сот материалында бар ол уақытта э, мен жоқпын сұраймын э, жаңағы іс материалдарды сол құжатты көріңізші ол жерде мұрат оспанов өзі қол қойып танысып ма қол қойыпты ма таныстым деп немесе және сотта сөз сөйлеген кезде айта кетті ғой әкімшілік іспен әкімшілік істің материалдарымен таныстым деп әкімшілік істің материалдарында алматы қоғамдық даму басқармасына арнайы жауабы бар. үшін материалдың ісін бүгін ғана танысып отыр ғой жауаптармен біз танысып отырмыз жоқ қолымда ана э, жаңағы көріңізші құрметті сот сол э, жаңағы э, қоғамдық даму басқармасының хатында бұл кісі таныстым деген бар ма екен рұқсат етілмеген жиналыс жейін деген бар ма екен ол жоқ бұл кісі ондай аузынан ондай сөз шыққан жоқ сіз айтып отырсыз нақты бұл кісі хабардар болды дейсіз хабардар болған дәлелден сіз қазір екінші нәрсені сіз дәлелдей алмай тұрсыз бірінші сіз айтып отырсыз он бір жиырмада келді дейсіз сол жерде көрдім көрдім дейсіз нақты келгенін көргенін дәлелдеймін иә. екінші он бір жиырмада және де бұл кісі жасырып отырған жоқ сөйлегенін бұл кісі айтып отыр он үш он бесте ғана алаңға келдім деп он үш он бесте ұстады ма микрофонды он үш отызда ұстады ма мүмкін сағат он төрт нөл нөлде ұстады ма бірақ біздің біздер бұл кісі соңында ғана айтты оны соңында ең соңында сөйлеген осы кісі болды алайда ол ол сағат он бір жарымда емес он бір жиырмада емес он бір жиырмада прокуратура қызметкерлері және жергілікті басқару өкілдері келіп айтқан кезде жаңағы ескерту ол кезде бұл кісі болған жоқ құрметті сот осы аударуыңызды сұраймыз құрмет сот бір өтінішім бар немесе бұл кісі ешқандай инспектор ешқандай жаңағы бұл кісінің сол жерде он бір жиырмада болғандығы туралы ешқандай дәлелдемелер ұсынылмайды мен құрылыс инженерімін мен заңгер емеспін бірақ мен мына жерден түсіне алмайтын бір нәрсем бар да мен сотталушымын сол үшін хақым бар деп ойлаймын білуге бұл істің барлығын қозғайтын ә, кімдер сіздер ма әлде прокуратура ма менің кінәлілігімді алып келіп осы соттың алдына әкелетін кісілер осы ә, э, бостандық ауданының э, қызметкерлері ма негізі мынау менің қылмысымды сотқа ол қоя алмайсыз сотқа сұрақ қоя алмайсыз кімнен қойсам болады кімнен білемін прокуратурамыздан біле аламын ба осы істі алып келетін мысалы сотқа дейін әкелді ғой істі осы мені көрген менің қылмыс жасағанымды ә, сотқа мына кісі қылмыс жасады міне осы кісінің үкімін шығарыңыз деп әкелетін орын кім прокуратура ма әлде роп ма робот ма бұл жерде әкімшілік іс бар мейлі ғой енді менің қылмыс жасағанымды біреу көру керек қой ба демек сіз мені көрдім деп айтып тұрсыз ғой он бір жиырмада мені көрдім дейсіз мен оны жаба деймін енді соның ақ қарасын ашуға бейнематериалды көру керек болды солай ойлаймын өз басым және де э, материал, э, ішінде жазбада жаңағы бұл кісілер айтып отыр ғой э, прокуратура қызметкерлері келіп ескертті деп отыр ескерткен жазба бар екен көріңіздер және де сол жерде бұл кісі бар ма екен оны да көріңіздер бізге тіркелген бейнеразба бар қазіргі билік кестелі сайлауды әсіресіз өткізді нүкте басқа ештеңе жоқ ол жерде демек бұл қазіргі отырған сенаты да билігі де парламенті де соның ақыра неге соның сопыры да босату керек ол жерді мына халықтың кешегі өзінің дауысын берген мынау халықтың қалаулысы деп айта алатын осы азаматтар сол жерге бару керек өтен ағамыз басқара ма басқа басқара ма оны шешетін сол халықтың қалаулылары ол жиналған бес алты адам мына жерде мысалы жиырма отыз иә ну былай жоқ жоқ оны түсінеміз ғой қалай дәлелдер сол он бірін э, сағат он бірде или э, қашан жоқ қой енді ешқандай саған ең бастысы прокурордан э, қызметкерлері де жоқ ол жерде бұл жерде жаңа инспектордың өзі құрметсіз айтып отыр ғой э, он бір жиырмада э, келгенін э, прокурорға айтты деп енді сол прокурорлар алып дәлелдемесін нақты және де көрсетсін дәлелдесін он бір жиырма екенін сондықтан бұның мына тергеу амалдарын әрі қарай жылжыта болса егер мен он бір жиырмада ол жермеген болмағанымды оп оңай дәлелдеп бере аламын себебі мен олар жерге келемін дегенше орталық музейден бастап өзімнің жақсы бір досымды суретке түсіріп селфи жасаумен келдім алаңға дейін даже мен сол селфиді түсіріп жүріп барып алаңдағы адамдарды көрдім десем де болады мысалға да мен оған именно сол музейді көрсетуге барғанмын ол жердегі уақыттың барлығы телефонда жазылып тұрғанша әкеліп бере алады қолдарына он бір жиырмада мені көру мүмкін емес екенін дәлелдеп бере аламын да егер тергеуді қайтадан жалғастырамыз дейтін болса иә Tanto per farlo. Ne gururumum çok özür dilerim. Inspektor. сіз айтасыз он бір жиырмада дыбыс немен ескертті заңсыз ана жерде бір табличка немесе болды ма табличка немесе бір объявление вот осы жиналыс заңсыз деп мысалы біз жолда өткенде жерде бар ғой сергей камера жерде бізге наглядное пособие э, видное наблюдение там то есть ескертеді осындай болды ма жоқ мен сізге айтайын құрметті қорғаушы мына жақта сізге әкімшілік іске байланысты ғана сұрақтарыңызға жауап беремін басқа артық сұрақтарыңызға жауап бермеймін ол жақта қандай табличка болғанын ондай мен сізге жауап бермеймін мен әкімшілік іске байланысты <coughs> әкімшілік іс жүзінде мен сізге жауап айтамын ол жерде біріншіден бұл кісінің микрофон арқылы сөйлегені екіншіден әкімшілік тарапынан бұл шеруге рұқсат етілмеген туралы бар ол қазір далда иә иә қазір дауда бірнеше адамдар сіз білесіз ба не туралы қазір олар сөйлеп жатыр сіз өткен ана жақта жоқ сіз білмейсіз қандай туралы не не сөйлеп жатыр мұрат 11 20-да 30-да ол жерде болған жоқ Мысалы, осында осында ғой сіз айтасыз, 11 э, жарымда ол анжақта тұрды вот осыны біз саған Дәлелдің сол ол естіді осы нәрселерді сол 11 жарымда болған сіз э, хаттамада осыны э, жазыңыз ғой дәлел ретінде сол кінәлі деп айтып жатырсыз жоқ емес құрметті қазір енді мына жерде дауылдың барлығы он бір жиырмада бұл кісінің қайда болғанын басқа жаңағы анықтай алмай жатырмыз ғой оны негізі өзінің жаңағы ұстап жүрген қазіргі ұялы телефондағы номері бар сол номермен детализация жасасақ болады жүріс тұрыс он бір жиырмада қай мекенжайда болды және де ал алаңға қай уақытта келген бүкіл детализациясын анықтауға болады сонда осыны жасайық ол бұл кісілердің қолында рұқсат алып соған қарағанда бұл бүгінгі сот отырысын басқа күнге қалдыру керек құрметті сот бұл кісінің нақты ол жерде сөйлегені біріншіден видео съемка арқылы бар дәлел микрофон арқылы сөйлеп өзінің билікке наразылығын айтқаны туралы дәлел бар біріншіден екіншіден бұл санкцияланбаған шеруге қатысқаны туралы осы микрофон арқылы сөйлеген дәлел және бұл санкцияланбаған шеруге шыққаны дәлел бұл кісінің присутствовать еткені сол жаңағы тәуелсіздік алаңында ә, дәлел ретінде видео құрылымынан көріп тұрсыз өзіңіз ербол бауырым ол ә, менің алаңға барғаным ол заңсыз емес алаң ә, біздікі халықтікі бірінші нәрсе екінші ә, дәлеліңізге айтайын ә, барып билікке қарсы сөйлегені мен диктаторлық мемлекетте өмір сүрмеймін мен демократиялық мемлекетте өмір сүремін мен билікке кез келген наразылығымды айтуға хақым бар есіңде болсын конституцияны оқы үшінші бапты оқы биліктің бірден бір бастауы халық мен халықтың бір тамшысымын есіңде болсын ә, билікке қарсы шықты қарсы сөз айтты деген ә, ол диктаторлық мемлекеттің әңгімесі сол себепті сөйлейтін сөзіңізді ә, барлығын нақтылап дұрыстап айтқаныңыз дұрыс болады өйткені бұның барлығы тікелей эфирде жүріп жатыр қазір үшінші нәрсе маған ескертілген ескертпені естімесем ол заңсыз деп табылмайды ол отыз екінші бапты оқыңыз маған ешкім ескертпе берген жоқ құқық қорғау органдары бізді қудалаған жоқ олар бәрі түзіліп тұрды сол күні рахмет айтылды ол азаматтарға осылай көмек беріп тұрғандарына рахмет деп жиналыс біткеннен кейін ырысбек ағамыз рахмет айтты сіздерге рахмет айтты осындай тып тыныш өтуге атсалысқандарыңызға рахмет деп демек ол жерде бір иә бір бұзық бұзақылық жасап иә біреуді ұрып иә біреуді теуіп иә болмағанда біреуді боқтап жатқан адамдар көрген жоқсыз өйткені меніңше даже болмаған да сияқтысыз сіздің көргеніңіз жаңағы менің сөйлеп жатқан сөзімді қайта қайта айта бересіздер ол заңсыз емес заңды оқыңыз мен сол себепті барлығын айтқанымды да жасырып жатқан жоқпын келген уақытымды да жасырып жатқан жоқпын құрметті сот айта кетейін сіз біріншіден мұрат құдайбергенұлы сіз маған заңды оқыңыз деп өйтіп айтпай ақ қойыңыз мен жоғары заң білімі бар мемлекеттік қызметкермін мен заңның қандай екенін білемін мен заң аясында хаттама толтырдым сотқа жолдадым оны дәлелдеңіз енді соны дәлелдеу үшін сотқа келіп отыр дұрыс сізге тағы құрмет сұрап қоса кетейін екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма бесінші мамырдың үш жүз отыз үшінші бабының алтыншы тармағына қазақстан республикасында бейбіт жиналыстарды ұйымдастыру мен өткізу тәртібі туралы заңына сәйкес қазақстан республикасы заңының төртінші бабының екінші тармағына сәйкес бейбіт жиналыстарды ұйымдастыруға жергілікті атқарушы органға бейбіт жиналыстар өткізу туралы хабарлама немесе келісуді алу туралы алматы қаласы ішкі саясат басқармасының жауабына сәйкес 11 сәуір екі үшінші жылы ешқандай жеке тұлғалар мен заңды тұлғалар шерулер мен пикеттер өзге де жария іс шаралар өткізуге жүгінбегенін жергілікті атқарушы органдардан ешқандай ешқандай келісім жоқ екенін мәлімдеді бұл алматы қаласының берген нақты жауабы бұл заң өзіңіз білесіз 2020 жылдан 25 мамырында қабылданған келісемін иә 25 мамырда қабылданған заңға сәйкес сіз біріншіден рұқсат алу керексіздер өткізу үшін жоқ рұқсат сіздер емес жоқ мен сотталып жатқан маған айтыңыз сен де мен жалпылама айтып жатырмын жалпылама айтпаңыз мен ғой сотталып жатқан сотталып мен ғана мен ғана сотталып жатқанмын сіз бүкіл алаңға келгенде соттап жатқан жоқсыз ғой заңды білсеңіз жоқ сол жоғарғы деп тұрсыз ғой сол заңға сәйкес бұл жерде келісім жоқ екені арнайы жауап берілгені бар маған берілген ба деген сұрақ қойып екі мың жиырмасыншы жылғы жиырма бесінші мамырда қабылданған заңға сүйеніп жоқ айтып отырмыз сөз жоқ жоқ ол сүйеніп отыр кімге берілген мен қалағана беруім керек па мен ұйымдастырушы емеспін мен оларға митинг сұраған жоқпын мен келдім өз пікірімді айттым болды оны ұйымдастырушыға айтасыз оны айттыңыздар да ол ол кісіге айыппұл салдыңыздар да сіздер сіздер деген қанша қанша адам соттап мына жерде менің білімім бар дейсіз билікке қарсы сөз айтты дейсіз билікке қарсы сөз айту ә, заң бойынша қылмыс па сіздің біліміңіз бар мен инженер құрылыс инженерімін сіз заң, заңды оқыған екенсіз марат төбелгін мисіге заң бойынша қылмыс деп тұрған жоқпыз біз әкімшілік сотта сізбен бірге тұрмыз дәлелдеп сөйледіңіз біз қозғап жатқан жоқпыз ғой үстіңізден дұрыс па дәлелдеп сөйледіңіз ғой әкімшілік құқық бұзушылық қозғап жатыр сіз қылмыс деп қалдыңыз бұл жерде мен қылмыс қозғап жатқан жоқпыз сіз біріншіден заңды біліп алыңыз бұл жерде әкімшілік кодекстің төрт жүз сексен сегізінші бабының біз не қозғап жатырмық әкімшілік істі мен заңгер емеспін мен құрылыс инженерімін сіздің аузыңыздан шыққан сөзді қайталамадым сізге билікке қарсы сөз айтты ол дәлел дедіңіз керек болсаңыз ертең шығарып беремін соны сол сөзіңізді үш дәлеліңіздің біреуі сол болды билікке қарсы сөз айтты ол өзі мойындап тұр дедіңіз сөйлегенін иә мен сөйледім бәріміз тыңдап отырмыз екінші дәлеліңіз ішкі саясаткер рұқсат бермегенін жариялаған соны ести тұра дедіңіз мен оны естіген жоқпын деп жатырмын сізге екінші дәлеліңізге деп нақты қарсы ә, сөзіңізді айтып тұрмын дәлелдеңіз деп дәлеліңіз жоқ он бір жиырмада келді дейсіз мен он бір он үш он бесте келдім деп айтамын мен оны дәлелдеуге дайынмын сізге егер тергеу амалдарын жалғастыратын болса сіздің міне дәлел міне дәлел деген үш, үш нәрсеңіздің үшеуінде де дәлел жоқ құрмет сот нақты бұл оқиға видео жазбамен дәлелденеді видео жазбада нақты бәрі сипатталған қалай біз ештеңені көре алмадық сипаттаған ештеңе жоқ жоқ бұл кісінің ауада сөйлеп тұрғаны бар нақты сөйлеп тұрған бұл нақты дәлелдеме сол сөйлеп тұрған сол видео айтып жатыр санкцияланбаған митингке бардыңыз санкцияланбаған екенін бұл кісі қайдан сіз білдіңіз бе әрине білген жоқпын он бір жиырмада он бір жиырмада айтып кетсіз митингке қатысқан бұл бұл кісі он бір жиырмада емес сіз айтқандай ә, бір он бес бір жарымда келіп тұрса бұл кісі қайдан біледі оны санкцияланған ба санкцияланбағанын ба жоқ мен сізге тағы да айтып кетейін құрметті құрметті қорғаушы мен сізге айтып кетейін тағы да бұған дейін алматы қаласында басқа да шерулер болып жатыр бұл жерде шеруге келген адамдар алматы қаласы әкімдігінен арнайы рұқсат алып келіп шеруге қатысады бұл кісі шеруге рұқсат алмағанын біле тұра енді келіп қатысып тұр өз ойын Кешірім. бұл жерде бұл заң екі мың жиырмасыншы митинг бар шеруні қарсы че то мен түсінбедім сіз айтасыз шеру шеру че то мен түсінбедім э, неге қатысты шеруге ма шеру болды ма митинг ба шеру ма жүрегіне сыйайық шеру митинг болғанын туралы айттым айттыңыз шеру онда қандай мағынасы шеру митинг шеруінің қандай қандай айырмашылығы бар сіз айтып жатсыз ғой қандай айырмашылығы мына жерде жоқ ол жерде мен әкімшілік іске байланысты ғана сұрақтарға жауап беремін мен иә, сіз адам жоқ сіз қатысты жоқ артық сұрақтар қоймайтын мен сіз неге сіз өзіңіздің сөзіңіз мен өзім ойымды айттым бұл кісілерге арнайы әкімшілік э, іс барысында нақты заттарды айттым нақты дәлелдемелер басқа бұл кісілердің басқа да не әкімшілік іске байланысты емес сұрақтарына жауап беруден бас тартамын сұхбаттаса болады ма ыыы инспектор айтыңызшы жаңа сіз өзіңіз айттыңыз тоғызыншы сәуір сол жерде болдым деп иә митингте сол жерде жүрдім болдым прокурордың жаңағы ескертпелерін естідім деп иә болдым көрдім дедіңіз иә ол кісіні де көрдім дедіңіз айтыңызшы енді сол айтып отырған тоғызыншы сәуір күнгі бейбіт митинг соңы қалай аяқталды жоқ мен сізге әкімшілік іске байланысты ғана сәуірдегі митинг бойынша айтып тұрмыз айтыңызшы тоғызыншы сәуірдегі осы митинг қалай аяқталды сол құрметті сотта әкімшілік іске байланысты сұрақтарға жауап неге неге уақыт емес бейбіт бейбіт түрде аяқталды ма немесе соңғы бір жаппай тәртіпсіздікке жоқ мен сізге айтыңызшы әкімшілік іс бойынша ғана сұрақтарға жауап берді бұл телеге қатысы бар мен сізге айтамын жоқ мен сізге қатысы бар айтыңызшы қатысты қалай аяқталды құрмет сот әкімшілік іске байланысты сұрақтарына жауап бердім артық сұрақтарға жауап беруден әкімшілік іс бойынша сіз өзіңіз хаттамаңызды жаңа нақтылай отырып өзіңіз айттыңыз ғой мен тоғызыншы сәуір күні өзім сол жерде болдым бұл кісіні көрдім және он бір жиырмада жаңағы прокурордың ескертпелерін мен де естідім солай айтты деп айтып отырсыз барлығына деп отырсыз айтыңызшы енді сол жерде айтыңызшы соңы осы тоғызыншы сәуір митингтің соңы қалай аяқталды бейбіт аяқталды ма немесе бір жаппай тәртіпсіздікке ұласты ма қалай әкімшілік ол жерде митингтің соңы бейбіт түрде аяқталды бірақ бұл кісі азамат мұрат құдайбергенұлы микрофонмен сөйлеп заңсыз митингқа шыққаны үшін әкімшілік іс толтырылды әкімшілік хаттама толтырылды жарайды естідік бейбіт түрде аяқталды дедіңіз иә яғни ешкім ол жерде зардап шеккен жоқ ештеңе қираған жоқ өртенген жоқ сынған жоқ ешкім ешкімді ұрған жоқ дұрыс па бейбіт аяқталды онда бұл кісілердің не жазығы бар бұл кісінің не жазығы бар микрофонды алып өзінің өтінішін бүкіл халықтың алдында білдірген не не не жазығы бар не арыз несі бар айтыңызшы не жазығы бар ол кісінің не кінәсі бар сол үшін бұл кісіні әкімшілік сотқа үйінен ұйықтап жатқан жерінен алып кетіп қазір осында мына түнгі уақытта әкеліп отырғызып қазір әкімшілік іс қозғайтын не не жазығы бар не кінәсі бар бұл кісінің мен сізге тағы да біріншіден түсіндіріп кеттім ғой және ғана алматы қаласының әкімшілігінен алматы қаласының әкімшілігінен рұқсат етілмеген шеруге жаңағы митингке шыққаны үшін білген жоқ қой ол рұқсат етілмеген етілмеген бұл кісінің біледі ма білмейді ма оны бұл әкімшілік жазадан ешқандай не айтып тұрғанын менің білдім ба ол нені ескертілгенін білмедім ба ол мені жазадан құтқармай деген мен сізге беседе ондай жоқ егер бұл кісі қолына егер біле тұра бұл кісі жаңағы э, митингтің болатынына жаңағы ескерту деп жатыр иә сол жерде естіп бұл кісі немесе тарқамай қойып ары қарай да жалғастыра беретін болса немесе бұл кісі жаңағы қолына э, жаңағы рұқсат алмаса сіз айтып тұрғандай келісім дедіңіз бір айттыңыз одан рұқсат дедіңіз бір айттыңыз әртүрлі рұқсатын немесе жаңағы келісімін бұл кісі алдын ала алып болып шықса рұқсат жаңағы ал рұқсат болмай шықса онда сіздікі жөн еді бұл жерде бұл кісі ондай ештеңе бұл кісіге қатысты атына қатысты ешқандай да жаңағы қоғамдық даму басқармасынан ешқандай да бұл кісі ондай жауап алған жоқ хат алған жоқ бұл кісі соттаным болды ғой маған нақтылы бір ақ рет айтып қояйын мен айттым ғой заңгер бірақ сауатсыз да емеспін ә, мен өзімді дәл осы жерде кінәлімін деп есептемеймін ә, сол жерде де есептемегенмін егер мені дәл сол жерде сағат 11 20 жиырмада көре тұра заң бұзып жатқанымды көре тұра ә, бұл кісілер келіп мені тоқтатпай кейіннен неше күннен кейін келіп қайтадан жоқ мынау ә, заңды бұзған екен деп ә, келіп алып кетуі ә, бауырымыз өзінің құқықтарын білмейтін шығар деп ойлаймын оған дәлел керек болса міне саған дәлел дәлелді осылай айтады бауырым одан кейінгісі әңгіме ол маған маңызды емес сенің естіген естімегенің дегенді бәріміз естіп жатырмыз демек тағы да бұл диктаторлық мемлекеттің жүйесінің әңгімесі егер ол менің құқығым бар ма жоқ па оны қызықтырмайтын болса осыншама спектакльдің керегі жоқ бірден апарып лавашевский қамай бергенің дұрыс еді деп ойлаймын ербол саған сол үшін э, қалай э, оқығаныңды білмеймін э, көріп тұрған результатым осындай бұл құрылыс инженерінің айтып тұрған саған әңгімесі ал айтып тұрған дәлелдерімді ол дәлелдеуге міндеттісің мені соттамастан бұрын басқа айтарым жоқ қалған шешімді сізден күтемін жақсы отырыңыз османов сіз оспанов тоғызыншы сәуір күні жаңағы алаңға барғаныңызды оны жоққа шығарып отқан жоқсыз дұрыс па жоқ жоққа шығармаймын бардыңыз сіз айтып отқаныңыз тек қана уақыт жаңағы он үш он бесте бардым деп тұрсыз иә дұрыс па он алтыда жаңа айтып кеткеніңіз жаңағы неше алпыс жеті дедіңіз ба егер мен болмасам чаттарым бар деп осындай иә, иә, иә. бойынша дедіңіз дұрыс па содан кейін айттыңыз иә он бір жаңағы он бір саған шейін жинал жиналу керек болады деп жаңағыдай хабарлама берген неден дейсіз жаңағы сол жерге жиналу керек уақытысын нешеге деп ол уақытысы он екіде болған он екіде ол уведомление берілмей тұрған кезде айтылған нәрсе болған ол жаққа мен кешігіп келдім он екіге дейін жиналамыз деп сол жерге жаңағы хабарлама берілген иә біз акиматқа ол тапсырылған баланы оны білесіз тапсырған екен иә тапсырған білемін ол біріне біріне ма екісіне ма тапсырған болатын ол білесіз одан кейін яғни ә, сіз заңдыда білесіз ол жерде жаңағыдай хабарлама бергеннен кейін егер ол оның орны ә, жаңағыдай белгілеу керек екен дұрыс па енді сол бойынша ә, кімге хабарласыңыз кімнен білдіңіз ол туралы қай жерде белгіленді қай уақытта берілді рұқсат алынды ма алынбады ма бірінші апрель күні халық э, парламентінің парламентін бірлескен құрылатын болып біз жиналдық оның ішінде мен де бармын оның видеосын неге әкелмегеніне таңым бар э, біз э, ескерту тастаймыз дедік өйткені қалада үш жер бар жаңағы ербол бауырым айтпақшы берсеңдер болды ғой дегеннің барлығы ерте екенін бүгін алматылықтар біледі ол жерде жәрмеңке болады болмаса ремонт жүреді өмірінде жүрген ремонттайды күттік рұқсат етілмегенін жариялады фейсбукта марат я басқа біреу рұқсат етілмеген жариялады мен сол себепті ешкім келмейді екен деп ойлағанмын келмейді екен деп яғни сіз білдіңіз ғой оған рұқсат берілмеген екен ол жерге жиналуға иә білдім білдіңіз білдім содан кейін бірақ ә, мен тағы да айтамын жаңа дәлел керек болса тергеуде мен ә, сол уақытта алаңнан мынау музейден бастап суретке түсіп келдім мен суретке түсіріп келдім да бар музейден шығып сосын барып мен алаңды көрдім мен өтірік айтсам да бұл көшеде сол жерде жиналып тұрған алаңда адамдарды көрдім де сосын барып келдім деп өтірік айтсам да болушы еді негізі да мен оны дәлелдеп те шығушы едім ол өтірігімді рас қылып бірақ мен фейсбуктан тікелей эфир көрдім барлық тікелей эфирде бәрі тып тыныш бәрі тамаша өтіп жатыр сол селфиді тоқтата салып мен алаңға асықтым сізге таза ақиқат керек болатын болса бірақ мен келген кезде ә, прокуратурадан да ешкім жоқ алаңда бар тамаша өтіп жатыр кез келген адам өзінің пікірін айтып жатыр оның видеосын алып бере аламыз сотрудниктердің бәрі жанымызда тұр ішкі саясаттағы дәуренмен сөйлесіп те тұрдым даже бір сағат сөйлесіп тұрған шығармын онымен ішкі саясат деп жатсыз ғой жаңағы ербол ішкі саясаттан сол дәуренмен сөйлесіп те тұрдым мен ол жігітті міне мына жерім деп жаңағы сөйлеген сөзің сонда мен осымен мен демократия мемлекетінде сөйлей алмаймын өз пікірімді айтуға болмай ма билікке қарсы шықты билікке қарсы шық деп нені айтады қолына қару алып шыққан адамды айтады билікті қопаруға шыққан деген адамды айтады белсенділердің қайсысынан көріпті қарсы шыққан қолына қару алып иә бұзақылық жасап сізге бұл жерде билікке қарсы шықты деп айып тағылып отқан жоқ жаңағы протоколда яғни бұл жерде хаттамада санкцияланбаған e, наразылық акциясына шықты деп отыр жақсы сіз оны айтып тұрсыз жаңағыдай что мен иә білдім бізге рұқсат берілмеді ол жерге шығуға бірақ кейін барып ол шықпайтын шығар деп ойладым бірақ содан кейін барып шыққаннан кейін көріп соны бардым деп тұр көргеннен кейін бардым ол жерде ешкім қудалып жатқан жоқ ол жер құқық қорғау органының барлығы сол жерде тұр мен неге оны заңсыз деп ойлануым керек егер сол заңсыз әрекетке қарсы жұмыс істейтін адамдардың барлығы қорғап тұрса оны қалай мен ойлаймын оны заңсыз деп барып сұрау керек па каждый кім тұрғанда мынау заңсыз ба сен неғып тұрсың барып ұстамайсың мамалап жүру керек па түсініксіз нәрсе хаттама бойынша жауап жауаптай он бір жиырмада мен ол жерде болған жоқпын демек айтып тұрғандар өтірік ескертуді біле тұра ескерту берген келіп ескерту беріп кеткенін біле тұра ол сол жерде микрофон алып сөйледі деген сөзі тағы да өтірік олардың прокуратура азаматтары келіп ескерту беріп кетті мен оны естіген жоқпын мен қалай білуім керек ол жерде барлығы мен келген кезде барлығы тұрып спокойно сөйлеп тұрса бәрі бейбіт өтіп жатса сол прокуратурасы бар мына қазіргі айыптап жатқан бостандық ауданының полициясынан басқа полициядан барлығы оны қоршап спокойно тұрса мен қалай ойлауым керек заңсыз деп ойлауым керек па қалай ойлайсыздар қалай ойлайсыңдар бұл сіздер тұрдыңыздар барлығыңыз спокойно сол жерде ішкі саясаттың бағасында әке ассалаумағалейкум деп амандасып жатса Сонда заңсыз шерінде ішкі саясатын келіп менімен амандасады сотрудниктердің бәрі бүйтіп тұрады ойнап күліп оқ, мынау заңсыз болды мыналар неге күліп тұр деп оқ, деуім керек па мен түсінбеймін миға сыймайтын нәрселер мынау шынымды айтсам мынау мынау мен қалай соттауға келіп тұрғанымды түсіне алмаймын мен ертең балама не деп айтамын мен баяғыдан пәлеке деген шал ренжіп кетті баласына тау бұрыла бұрыла сотталған ғой иттің баласы банктан алып сотталмайсың ба деп мынау мен сотталуға да ұят қой мынау мынау құрмет сот қоса кетуге бола ма қос қос не қосасың мынаның ішінде ғой жазылғандар біріншіден мұрат құдайбергенұлы мен сізді бұл жерде қылмыстық іс қозғап сізді соттайды деп жатқан жоқпыз бұл жерде сізге әкімшілік іс қозғалып отыр әкімшілік хаттама толтыру ал бұл жерде сізді ешкім айып ауызашар сот сот жоқ қылмыстық іс қозғап біз мен сізге қылмыстық іс қозғап жатқан жоқпын бұл жерде әкімшілік хаттама тұр ал ол не қазақстан республикасының төрт жүз сексен сегізінші бабының алтыншы бөлігі бойынша иә және сіз өзіңіз және сөзге тиек еттіңіз өзіңіздің аузыңыздан шықты бұл шеруді мен заңсыз екенін біле тұра тәуелсіздік монументінің алаңына келіп сөз сөйледім дедіңіз мынау таза жала ғой мынау тек жала видео бар ғой мына жерде шығарайық сол сөзге жауап бересіз бір емес үш видео мен хаттама туралы қайтадан айтып берейін жоқ сіз жаңа өзіңіз айттыңыз ғой мен біле тұра бұл жерге келдім дедіңіз дұрыс па тәуелсіздік дұрыс емес ауандар заңсыз деп қалай айтамын сіздер тұрсаңыздар деді ана жерде жоқ құрметті сұрақ қойды ғой бұл сұрақ шешімін күтейікші айта бер сіз өзіңіз айтқаныңызды айтып жатырмын мен мен айтқан жоқ мұрат құдайберген мен сізге артық жала жауып жатқан жоқпын бұл жерде мен сіздің өзіңіздің аузыңыздан шыққан сөзді айтып тұрмын сенің ойыңша ғой ол айта берші жоқ жә құрметті сот жаңа сізге сұрақ қойды сіз қайдан білдіңіз сіз бұл туралы алпыс жетпіс чаттарым бар дедіңіз иә өзіңіз айттыңыз иә мен бұны білдім дедіңіз біле, тұра біле тұра мен ол чат туралы ештеңе әңгіме айтып тұрған жоқпын мен осыны біле тұра мен келдім дедіңіз нені біле тұра жәнегі митингтің заңсыз екенін біле тұра мен болып жатқанын біліп барып келдім енді болып жатқан соң өз иә. айттыңыз ғой дұрыс иә, мен аузыңыздан ашықты ғой әрине мен соны айтып тұрмын сізге сен біле тұрған жоқсың сен заңсыз екенін біле тұра қосып мен сізге э, нақтылап қазақ тілінде айтып тұрмын Мен орысша сөйлесем ба жоқ өз өз шықты ғой бұл менің аузымнан заңсыз деген сөз шыққан жоқ бауырым жоқ біріншіден мен сізге бауыр дедім тып тыныш отырып жатқанын инспектормын бұл жерде сот жүріп жатыр мен сіз маған бауырым дейсіз мен сізге ешқандай бауырыңыз емес мен сіздің туысыңыз бауырым деп айтты инспектор жоқ мен сот жүзінде емес өз ойымды айттым артық жоқ қоспай өз аузыңыздан шыққан сөзді айтып тұрмын менің аузымнан шыққан жоқ ол басқа сөзді айтып тұрған жоқпын сұрағыңыз бар ма жоқ жақсы Başka söz atacağınız var mı? Yok baba. Bırakalım. құрметті сот және сотқа қатысушылар әкімшілік іс бойынша жүргізіліп жатқан адам түсініктемелерді тыңдағаннан кейін және әкімшілік материалдарды зерделеп видео элементтерді көріп құқық бұзушы оспанов мұрат құдайбергенұлына төрт жүз сексен сегізінші бабының алтыншы бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылықтарға құрамын құрайды деген қорытындыға келдік осыған орай оспанов мұрат құдайберген кінәлі деп танып қазақстан республикасы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің төрт жүз сегізінші бабының алтыншы бөлімінде көзделген отыз айлық есептік көрсеткіш ретінде айыппұл тағайын сот жасанды әкімшілік кодексінің төрт жүз елу алтыншы тармағы бойынша оспанов мұрат құдайбергенович кінәлі деп табылсын осы бап бойынша отыз э, айлық көрсеткіш айыппұл салынып бірақ төрт баласы бар болғандықтан көп балалы әке болғандықтан отыз пайызға төмендеді сонымен қатар бұл қаулыға келіспеушілік жағдайда алматы қалалық сотына шағымдануға болады соттың шешімі түсіндіріледі отырыңыздар соттың шешімі түсінікті ма османов маған түсінікті түсінікті ма түсінікті түсінікті қажет па жоқ па жоқ қажеті жоқ қажеті жоқ жақсы сауал енді мынау көрдіңіздер сол себепті мұрат оспанов бауырымызға оспанов бауырымызға иә натоспан бауырымызға сотталды айыппұл салды жетпісін деді ме а жетпісін деді ма отыз отыз көрдіңіздер өздеріңіз аналардың ешқандай кәдері жоқ мінекей осындай жағдайлар болып жатыр бізде әділ соттың жоғын көрсетіп отыр тағы да бір дәлел әділ соттың жоқ екендігіне енді дайындалып алып тағы бір комедия бар көріңдер бүгін комедияның жалғасы бар көріңдер интервью бересіңдер талғас хан мен интервью окей шарипа еще отыз пайыз не ма қалай аға мен жүрегіміздің ауыратынын ескермейді аға мен вообще жүрегінің ауыратынын жоқ не қыламыз э, көрдіңіздер бостандықта тек штраф салды бұған да бұған да болса құдайға шүкір досым қасымда апелляциялар керек